dunga jiri useni ala fai di manima الأبد ينفروا mara ku ala ala fai di manima ala ina fara ala fai di kodo yaɓe allah ko kini allah kake male banda ko kodi ñalankam fara ibrahima baga jeduma boduma bentuma duniya lomani mandi sabar yi za da ba sabar ni man sabar ni ya duma ba duma ben duma duma ba ni bila ma balaka kalilu Cabral do Balão. duna duna duna duna duna ayoyo eh, Alhaji Konde Usenu Konde Yang bapak jango burfutungo eben wallahi wallahi an baabay jula fala bannaat jula worolay man ni jalol si tiri jiija ñaar yaa baa dan so karum mamadi fofana kuma kudu mamadi bayo tamaga yonni kiyaada bo sankara mari ba gondo tummaade sinaade julaadu ba julaadu julaadu alaaji konde la julo ala kumani ala fay di mañima isamale ala baraka ala fay di mañima ala baraka ala baraka igande kila nene abaraka dabo yooy Alaaji Kontera Ousseynou Dabo yo gogogo ye nana ikali etala stage okal amambambambage bali mambalila bali mambalila ala fay dimbanyima yo yo yo yo yo nalon albe kondandale ban altala seyo ban altala altala altala altala ya mun daw ya bo nadi kondom altala altala altala altala usenu jilo jilo dabo faydi mañima ala baraka ala baraka altala altala seejo kan altala seejo kan fadi ba fadi ba fadi ba duniya lo ko ege duniya lo ko ti ala faydi mañima Alaaji Konde yee jula jula jula jula jula mbani ma mbani ma na bi jallo ke ma day bo dara jula foro bana la foro bana la foro abai nyima nyima ah baba je baba dan Hey! antara stay you antara antara. altala altala altala altala altala sejo kan altala sejo kan altala sejo kan altala altala altala ali ñofu ali ñofu ali ñofu jom folo dillara usenu anaji kondela usenu I love, you love, you love, you love, you know You love, you love, you love. balaga, balaga, jira davo. Wow, bad man, bad man, bad man. Imagine na lá balaga, balaga, balaga. Dali bensu na na usir. Yeah? Jelly, jelly. Yeah, la la la la la Aboda dobo ke monde do jula dabo Aboda jimbiti dabo do jula ah, Ala fa di manima Ah, ala jiba kare dabo ko do wolo do இது சூனி அரசியால் go go கோகோ கோகே Salimadu Kema, eh yo oh yo oh. Alatala dunia ada dalam mulut gaya. Bad mouth, God. زينو يا ملا يا ملا لو زينو بالما بالما بالما بالما بالدنيا كل الفراج دلدلي كل الفراج fai di mani yeah yeah yeah di mani ma julo julo julo julo julo dina furu ala fai di mani ma oli di bala usenu damo alnabara oli di bala usenu ngani nbara abagala alnabara nbara Bye. abadi abadi oyo. Olidiva, Olidiva, come me. Balima, Umaru Dabo. aldebara kurban mansa kurban mansa kurban mansa kurban mansa para para wa wa wa ala baraka ala baraka kanyanda ala baraka ala baraka kanyanda kanyanda wow ke mobo jam ala ke mobo jam kaji kreji bitta mulo baba anni bara ala baraka ni sabari Ali Samari Ali Samari Um, please. Ngalo mobe be kontani mobe lafta kana stage.